іс шараларында көрсетілген мұндағы э, қаласында және ауданның елді мекендердегі жабдықтарын салу үшін жер бөлу тоқтату санитарлық қорғау аймақтарын сақтауын қамтамасыз ету аталған өндіріс ошақтары үшін қала және елді мекендерден шалғай жерлердегі экономикалық зонада үлгісіндегі жерлерді бөлуді қолданыстағы жер және санитарлық эпидемиологиялық заңнамаға сәйкес қарастыру мәселесі қозғалған болатын бұл бойынша айта кетерлігі тоқтар қаласында басшылықтар жасақталып екі мың жиырма екінші жылдың он екінші он екінші желтоқсандағы жылой аудандық мәслихатымен бекітілді ә, құлсары қаласында жер телімі бекітілген бас жоспарға сәйкес берілетін болады соған сәйкес құлсары қаласының өндірістік аумақтан ә, индустриялық аймаққа жер телімі қарастырылса ал өндірістік мекемелерге ә, жоспарға сәйкес жер телімі қарастырылмаған тұрғын ал екінші жағынан бұл жылы ауданындағы орналасқан экофитнес тропик сеписитистің аумағындағы ауа ластаушылықтарды шығарындылатын шығарындылар мұнай қалдықтары орналасқан ашық қақпаларды бетін жау жұмыстарын жүргізу бұл бойынша экофит серіктестігі тарапынан қазіргі уақытта сұйық қалдықтарды жинақтайтын үш қарсы толықтай жабылды келесі тармақ бұл көгалдандыру жұмыстары мұндағы үш жақты меморандумдар сақтап соған сәйкес жұмыстарды уақытылы және сапалы орындау көрсетілген жол ә, барысында ә, мұнда айта кеткен құлсар құлсары қаласының аумағында қойылған мақсатында аудандық маңызы бар құлсары қаласы әкімінің аппаратымен жол ә, картасында көрсетілген мекемелер яғни барысол экотехник жауапкершілік бестігі жол олжа жауапкершілік бестігі транс және орталық азия акционерлік қоғамы онкология қоры басқармасының және де кардиология профилактика университеттегі арасында қала көшелеріндегі жас жігіттерді оқыту және күтіп ұстау туралы меморандумға екі жақты үш жақты емес бұл жерде екі жақты отыру жұмыстары жүргізіліп жатыр бұл мемлекет пен жергілікті атқарушылардың келісімі бойынша жасақталып жүргізіліп жатқан жұмыстар және аталған меморандумға сәйкес мектептер тал егу науқаны көктем мен күзгі мезгілде ұлыстар қаласының бас жоспарына сәйкес қала әкімдігімен бекітілген жер учаскелерін етіп яғни көшеттер отырғызу жұмыстары жүргізілетін болады бұл меморандумға сәйкес оның уақыты үш жылды құрайды келесі танап бұл он үшінші танап мында қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы соңғы ғарыш төлемдеріне сәйкес жылы аудан аумағында анықталған елу бес заңсыз қоқыс орындарын тазалау жұмыстарын жүргізу бұл бойынша жылдың соңына дейін жұмыстар жасалған болатын және де э, жасалу э, процестің кезінде елу бес таныс қоқыс орындары толықтай тазаланды э, біреуі елу бестен бөлек бір орын бұл полигон рұқсат етілген жердің шекарасынан шығып кеткені анықталып онда тазалау жұмыстары жүргізілді және де бұл тазалау жұмыстарын жүргізген қалалық әкімдіктің қарасты қалған тазалығына жауапты мекеме мекеме бұл экобала қауіпті тергеу серіктестігі жүргізген болатын келесі бұл жиырма тоғызыншы тармақ бұнда жойылған өзекті экологиялық мәселелерді шешуге және экологиялық бастамаларды жүзеге асыратын қоғам өкілі болып табылатын экономикасы тағайындау бұл бойынша тағайындалып елубаева россия телевидениесіне ұсынылған болатын экоамбассадорымыз саударымыз бойынша келесі осы шығарма бұл экология департаменті штатынан білікті ресейден жылы ауданына шығып тұрақты түрде байланыста болатын бір маман штатынан қарастыру бұл бойынша жылыдан бойынша жауапты өкіл ретінде сала рамазан кенжеғайұлы яғни өзім ұсындым тағайындалдым бұл екі мың жиырма екінші жылы жасақталып жасалған жұмыстар болып табылады енді келесі кезекте біз екі мың жиырмасыншы жылы жоспарланып әлі де жасалу үстіндегі жұмыстар дайындалатын боламыз бұл жұмыстар үш айға қорытынды бірінші кезек бұл үшінші тармақ теңізші жол объектілеріне іргелес орналасқан елді мекендердегі ошан ордан жай үй бағалау мақсатындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу ғылыми зерттеу жұмыстарын яғни қоршаған ортаға мониторинг жүргізуді атырау қаласындағы орналасқан атмосфераны ауаны қорғау республикалық ғылыми зерттеу орталығына тапсырылған болатын қазіргі таңда ғылыми зерттеу жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталды жылдың соңына дейін э, толыққанды э, зерттеп жұмыстарын аяқтап және көрсететін болады жұмыстар туралы нәтижесін қорытындысын енді келесі кезек э, бесінші аймақ бұл бесінші аймақта тоқтар қаласының өндірістік аймағында орналасқан кәсіпорындар санитарлық қорғау аймақтардағы ауа сапасына мониторинг жүргізетін бекетке орнату мәселесін шешу болып ә, қарастырылады көксай ішінде орналасқан кәсіпорындар өз аумағындағы бір ауа сапасын анықтайтын бекет орнату тиісті болатын бұлар алайда бекетті орнату бойынша жұмыстар жүргізу мекемелердің өздік материалдық жағдайын жетіспеуіне байланысты демеуші тараптан көмек көрсету жұмыстары қарастырылып жатыр қазіргі таңда келесі бізде қамбар тоғызыншы шамы жылы ауданында орналасқан барлық мекемелердің айналасындағы жасыл жетіктер алаңын ұлғайту сондай ақ шығарындылардың әсерін азайту және жүруді басу көлік магистралы көгаландыру жөніндегі іс шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру бұл бойынша құқтар қаласы аумағындағы өндірістік мекемелер мен жеке э, кәсіпкерлерге өз аумақтарын көгаландыру жұмыстарын ұйымдастыруға э, жергілікті атқарушы орындары тарапынан хаттар жолданып аталған мекемелер мен кәсіпорындар көктемгі тау егу науқанындағы өз аумақтарына қарсы жиектерді отырғызу жұмыстарын жүргізуде аталған жұмыстар өз жалғасын аяқтап көрсететін болады осы жұмыстар бойынша нәтижесін қорытындысын ә, келесі тармақ өте оныншы тармақ бұл жасыл жиектерді паспорттау және яғни жүргізу ә, тұрақты негізде деректер жаңартылуды тізімін жасау бұл бойынша қасиетті және бойынша әзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алу порталы жарияланды ә, жеңімпаз мекеме анықталды ә, жеңімпаз мекемелер анықталған соң құлсары қаласы бойынша дендрологиялық жоспар әзірленіп ғасыр жиектерді кеңейту және паспорттау жұмыстары толыққанды жүргізіледі ә, келесі тамақ он екінші шыға беріс құлсары билеу нәтижелігі мына бөлінген жерді ал құлсары қаласында саны көбейтіліп толықтай жаңартылды жиырма үш бұл мал жинайтын орын салу жұмыстарын жобалау болып табылады қазіргі таңда жер құжаты рәсімделуде жобалау дайындалатын екінші жиырма екінші тармаққа келетін болсақ бұл жылы құлсары қаласы көлемінде газ тазарту қондырғыларын және улану алаңдарын салу жұмыстарын жобалау қазіргі таңда газ тазарту қондырғылар және улау алаңдарын салу жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалық сметалық құжаттамасы жасалынып жатыр ал жиырма жылдықке қарай сол жұмыстарды салу іске асырылады жиырма бесінші тармақ бұл аудан су шаруашылығы оның ішіндегі иесіз және экономика тиімділігі жоқ жүргізу бұл бойынша бұндай жайттар анықталды жиырма алтыншы бұл жылы аудандағы кең таралған қазбаларды өндіру бойынша жұмыс жасап тұрған барлық жылыжайдың аумағындағы он тоғыз жер қойнауын пайдаланушы тіркеген бойынша ал кейін таралған пайда өндіруге арналған он жеті келісімшарт жасақталған он бесі лицензия ә, жиырма жетінші бұл заңсыз кәдені қалпына келтіру ә, шаралар қабылдау болса қаласы аэропорт автожолаушылары және берекетшан ауданында орналасқан аталған заңсыз карьерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін қарыздар мәселесі көтеріліп қарастырылды шейін осы қаражат мәселесі естілген бойда бұл жердегі қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін болады келесі тармақ бұл жиырма сегіз sarf тұрғыны жұмағалиев дарын демоғалиұлы мен жаңа 2022 жылғы жаңа жол картасына төртінші төртінші нөмірлі пункт дейсіз ба тармақ дейсіз ба төрті алты он үштен сұрақтарым бар он үштен бастайын ең соңынан экотекс <coughs> экотекс жаңа карталар жаттырды дедіңіз ғой екі тексті мен жерде жауапкершілік адам бар ма сұрағым сол сұйық неше карта бар ана жерде алтау алтау жаңа үшеуін жапты дейді қалған үшеуін қашан жабасыз иә жақсы неше осы жиырма екіде жаптыңдар ма жиырма үште жапқанда жиырма үштен тағы үшеуін жабамыз жоқ жоқ жиырма екіде жаптыңдар ма жиырма екіде жиырма екіде бастапқы жиырма үш немен жаптыңдар айтып жіберсең деп екі сот бірінші президентпен еттік плавучий сосын үстінен тағы күнге қарсы бері қарай алдына шығады біздің мойнымыз бұрылып қалып тұрып қалып қоямыз ары қарай түсіп жауап беріңіздер сіз айтыңыз бұрылып мойнымыз қылжақ шынымен үшеуін жаптыңдар осы менің түсінігім бойынша үшеуін ең жабасыңдар жиырма үштегі а жаңағы ана жаулатқан геомембрана деп айтайық енді ана газ жібермейтін зат қой жидкий болған жерде ол жерден газ эксперимент болады газ шығады ауамен қиысады да сосын жаңағы ол жерде газ ғой ол газ неге айналады жаңағы диоксид серия оксид иә сосын аспанға ұшады адам баласына ең қауіпті биылғы ана құс ойда биылға екі мың жарым э, рак індеті ауруы тіркеліп тұр дейді жастарынан сол көбеймесе азайып жатқан жоқ жылдан жылға <coughs> бәріміз кетеді тиіп жатыр сол себептен жаңағы технология бойынша жаңағы биомембрана сәйкес қой жауып жатқандарың да иә сәйкес осы бұл енді сіз өткенде осындай неде кездескенде айттыңыз жаңағы э, не осекспертизді қарастырылған биомембрана деп та қарастырылған ғой 2013-тен бастап жасап жатсыңдар иә ал осы уақытқа дейін сіздер жапқан жоқсыңдар екі мың 2022-де бітіріп алайын сөзімді нені геотекс <coughs> шатастырма мен геомембрана айтып жатырмын жаңағы жапқан картаны жапқан жанын айтып жатырмын геомембрана деп газ ұстайтын затты геомембрана дейді ал екі мың 2013 бері жасап жатсыңдар да сол жерден бастап технология жаңағы тазартып физика химический микробиологическая очистка дейді жаңағы сұйық иә сұйық мұнай өнімдерін енді 2023 үшке дейін сізге сұрақ қазірге дейін он жыл болды ғой он жылға жаңа үстіне не қосасыңдар ма жаңа <coughs> штраф дей ма жаңа несі бар ғой өзінің қосатында а эмиссия эмиссия он жылға ұстадыңдар ма екі мың жиырма үштен екі мың жиырма екіге дейін жапқан жоқ қой биыл бастап жауып жатыр айта а негізі айтып тұр ғой өз аузыңда естіп тұрсыңдар ғой неге қарастырылған деп госэкспертиза қарастырған документте бар деп иә геомембрана он жыл бойы сонда жатқан жоқ соған жаңағы эмиссияға қосқан ақшаларың бар ма соның ішінде эмиссия көрсетіледі ә, он жылдық қосасыңдар ма енді жоқ жаңағы он жылға дейін именно жаңағы айқаймен жапты оған дейін жапқан жоқ біз айқайламасақ әлі жаппайтын еді жоқ жоқ жыл сайын емес именно жаңағы штраф ретінде он жылға сұраймыз біздер сұраймыз барлығымыз қосыласыздар ғой да бәріңіз он жыл бойы біз уландық қой астынан оған дейін кім жауап береді соған эмиссияға қосыңызшы дополнительно бұзылған халқы мұратынан жаңа он жылға геомен барар емес жаптаған э, э, неде батып тұр осы экспертиза осы экспертиза екі мың он үште алды ғой екі мың он үш қазір екі мың жиырма үш он жылда қосыңыздар соны сұраймыз ол бір <coughs> сосын жерде <coughs> мына кешеден бері мына неге жоғарыға да шығып жатырмын жоғарыға да жаздым нетіп жатырмын жаңағы палатаға жоғары палатаға. мына екі мың жиырма екі мың он үште қаласында депутаттар ойы бекітілген өткенде министрге де көрсетті дұрыс па ол несі құрсақ қаласында екі мың он үште санитарлық қоршау аумақ бекітілген деп міне жазылған міне рашидтің қолы бар бәрі сол жаңа ситуационный планы санитарный қоршау аумақ бар ғой құлсары қаласының сол кезде екі мың он үште міне ана ар жағында бес километр жерде орналасқан бұл а кеше мына не желтоқсан айында жиырма екісінде бекітілген құлсары бас жоспар бар ғой сонда экотекстің бір километр санитарный аумағымен біздің құлсары қаласының бас жоспарының айналма тас жолының айналма тас жолының шекарасы екеуі айқасып тұр міне оны да көрсетемін қазір міне айқасып тұр қазір мынадан қарасаң оны да кеше министрге көрсеттім иә енді менің айтайын дегенім қазір ұсынып жатырмын бүкіл мұқымсар қаласы бүкіл қазақстан бойынша қала басшылары бекіткенде мына халықтың яғни құлсары халықтың примерге келтірейін бір жұтым таза ауаға санитарлық қоршау аумақ деген болу керек сол себепті мына бірінші категориялық осы уақытқа дейін открытый способпен келген бұлар негізі бірінші категория адам баласына аса қауіпті объект закрытый болып есеп э, э, жасалу керек осы сөзінен көріп тұрсыз ғой осы уақытқа дейін ашық келген ендігі жерде санитарлық қоршау аумақ мына адам баласы бір жұтымы таза ауасына мына қаланың бас жоспарының шекарасынан 30 километр кемінде 30 километр болу керек деп есептеймін соған бізге көмектесіңіздер жоғарыға жаңа заң қабылдауға заң қабылдайтын не келді уақыт келді а өздерінің санитарный қоршау аумағы бір километр ол соның ар жағына орналаса берсін ал сол айтайын деген бұл он үшке байланысты он үш пунктке ал бұл он үшінші пунктке байланысты енді жаңағы не еді асен асен қазгидромет сұрағым бар мына сізге болды қазгидромет төртінші пунктке байланысты өткенде кездестік министр сізде болдыңыз сол кезде айтылды жаңағы мына асен бар ғой үш асен бар ғой соның біреуі ғана жасап өйтіп өзі сіздерді хабарласқанда маған стационарный режимде тұр деді сосын сұрадым стационарный режим деген не екен деп ол айтады жасылдан басқа түс жанбайды сол күйінде тұрады не қызыл не жанбайды дейді біз қарап отырмық сол уақыттан бері қарай сол жасылмен тұр солай рас рас шығар иә енді ішінде бес кассетасы бар иә бес кассета бес кассетаны сол кезде бәріміз ашқанда одан бір айдың үстінде ғой ашқанда тек қана үш кассетасы бар қалған екі кассетасы жоқ именно қарағанда оқып қарағанда диоксид серия оксид серияға жоқ ал солар орнына қойылды ма қойылды ма қашан иә, қазір барып қарай аламыз ба оған дейін қойылмайды бір жыл бойы проверкіде бола ма сонда иә біз неге береміз сосын неден шығарамыз ол ондай бізге мен датчиктің қажеті қанша онда сіз сіз өткенде бәрі жасап тұр дедіңіз ғой бір жыл қоятын жұмыс жасап тұр дедіңіз жібереміз а сіздер олардан десе вообще бұндай бізге қажеті қанша ондай датчиктердің қазгидрометтің осы қойсын мына қосшағылдағы жасай ма қосшағылдағы қай уақытта енді келесі жылы жасай ма ол келесі жылдан бастап оған дейін бір жыл бір жыл бізде қазір сендер сонда біздің жылойдың халқына издевательство жасасыңдар ма әлде бізді подопытный кролик қылып жатсыңдар ма қай ақтымыздағы ол қайдан шыққандар енді оны қондырған тастап жейік бір жыл бізде гарантия береміз бір жыл ішінде қандай қандай если ол бізді еті ақтайтын болса бәрі нормально көрсететін болса онда енді жылдан бастап береміз неге бермейсіз оған не шошқа тағылайсыздар ма сіздер бір жыл гарантиясы бар поставщик қойған қондырған поставщиктің бір жыл гарантиясы берді бізге ол қандай болады қалай болады сол жылдың аяғында бізге айтамыз да істеп тұр бәрі жақсы несін беріп тұр дамиды оған дейін улана план намыге дейтін бар бізге планға қоспаса біз қарай алмаймыз оны ана министерство қосады планды пландар береді бізге министерство біз жасай алмаймыз өзіміз қолымыздан келмейді бізге пландар деңгейге қосады сонда қосқаннан кейін біз уже бағанағы жұмысын атқарып бағанағы сізге дамиын дедіміз қазір қосылып тұр кешіресіз мен сізге қосымша сұрақ қояйыншы мына айтып отырсыз ғой басташы оқығанда келмей басташы басташы енді отқа мектеге отқа мектеге парталасында жатқан сіз қояды сосын біз бір жыл бойы оны алмаймыз деп тұрсыз ғой мен де өзім өзім деп оның қандай заңдылығы бар сол бізге сол ақпарат берсеңіз егер мына поставщик ұтылып журналистиканы тарқап алмаймыз солай болып қалса енді қандай ережемен бекітілген қандай текстбек бар қалай текст текстификацияда мен осы жерде толық жүре алмаймын есімім айболатбот қазір ақпараттық техникалық бөлімінің басшысымын ендігі бұл станциялар біріншіден енді қондырылды қарыздану момент бұлар тестовый режимде жұмыс жасап тұр ендігі әрбір нәрсенің алғасын жерде ол карантинный затылап обязательство сол себепті э, бұл қазір данным тестовый режимде жүріп тұр ол потому что ертең мүмкін ол завышенно көрсетуі мүмкін любой ә, нені ақпаратты мүмкін вообще көрсетпеуі мүмкін сол себепті біздер қазір оны министерствомен э, қабылдап алып біздер осы қосар халқына мәлімет беріп отырсақ алдындағыдай ситуация болады ғой либо көрсетпейді либо күнделікті превышение беріп тұрды сол себепті бұл бір жыл бойы тестовый режимде жұмыс жасайды сол себепті артынан уже по истечении гарантийного срока уже біздер білеміз мына станция дұрыс жасай ма нақты ақпарат бере ма бермей ма сол себепті біздерде өзімізде учрежденный бағана министерствомен планымыз бар сол планға енгізіледі жоқ інішек сөзіңізді ойлайын, айып еттіңіз менің есімім елдос қайып дайралы тұрғын сіз бұл приборды әкелерде не қарадыңыз әлде мына жылойдың халқы сізге мынау опыт жасайтын кролик па жоқ сіз әкелгенде әуелде тексеріп әкеліп дайын затты қоюыңыз керекпін деген солай ғой енді дайын жоқ сіз инопланетяннан келдіңіз иә мен үшін сіз сіз оны приборды тексеріп әкеліп дайын болып болғасын әкеліңіз сосын бір жыл тексерем деген бұл не масқара жоқ бір жыл тексергенде ол енді любом случае планна қосу сіз оны неге атыраудан басқа жақтан тексеріп сразу мында дайын затты неге әкеліп қоймайсыз енді ол мердігер ол любой адам қатысып любой адам станция қоя алады соответственно жылдай болған да поверка деген өзін салыстырып тексеру деген сөз жоқ сіз енді э, адамсыз ғой мамансыз сіз э, адамша ойлап көріңізші адамша ойлап көріңіз сіз бір затты сіздің үйіңізге әкелсе сіздің үйіңізге әкеліп мысалға мына кісі әкеледі де бір приборды әкеліп қояды мен бір жыл тексерем десе сіз неғылайсыз сол адамды бұл жылой деген біздің жылой халқының үйі мен де енді сізге қарапайым сөзбен түсіндірейін жоқ түсіндіруде қажеті жоқ ол екі ауыз сөзбен сен тексеріп әкеліп мына дайын затты әкеліп қойғың келеді условиясы бар ғой соны сіз істемей пока ол машинаны толықтай не істемейсіз ол любой момент бір бір айдың ішінде екі айдың ішінде бұзылып қалуы мүмкін ал сол кезде жоқ сіз неге әуелден сол приборды басқа жақтан мысалы сіз өзіңіздің опытный станцияңыз бар басқа жерге соның несі сондай істесіп алып берген жоқ қой сізге ол приборды министерство алып беріп отыр біз өзіміз жоқ алып бергенде сіз порталдан алдым деп отырсыз оны несі сіздердің ол приорларыңыз сонда дасторда да иә, мақаттарда теңгеде ғой дұрыс па экологический департаменттің адамы бар ма осында жоқ басқа жердің бәрі сары көрсетіп тұр ғой теңге сары көрсетіп тұр махат дастор сары көрсетіп тұр біздің құлсары круглосутка жасыл көрсетіп тұрады сіз мына заңдылығын қараңыз мынаны жоқ қолдарында болғанда сіз областной департаменттің басшысы мамансыз иә енді өз тарапыңыздан қараңыз мен айтып отқан әңгімем дұрыс па әлде мен дұрыс айтпай тұрмын ба жоқ өздерінің требованиесі сонда бұлардың требованиесі бойынша жылойдың сексен бес мың халқы не лабораторияның жаңа қоян или тышқан ба олар бір жыл бойы аппаратын тексереді сіздер айтып отырсыздар ғой экотекст өткенде онда егер оны тексеретін болса олар айына төрт рет бес рет ана переносной бар ғой сонымен келіп тексеру керек мынаның жағдайын міне осындай халыққа айтып отыру керек салыстырмалы ондай салыстырмалы түрде өткенде бұлар әкелді де бір затты әкеліп қойып тастады да бір бізге міне осы жердегі мына жылойдың халқы барлығы қарайды әр кзпен әрдайым тексеріп жүр де жұмыс жасамайды оны а қосшығалда бір жыл болды ол ә, әкеліп қойды да сол күйінде тұр иә министр экологияға өткенде бұл ә, өткендегі министрге де қазіргі министрге де ана департамент экологияның бастығы біздің көзімізше ақпарат беріп отыр вечный зеленый жасыл құлсарда ешқандай өткенде комиссия алып келдік астанадан барып біздер жаңағы комитет экология комиссия алып келді сол кезде жасырынып тұр деді жаңа стационарный режимде тұрған асенді сендер алдарына бетіне ұстап бүйтіп ұстап келдіңдер неге олай әлі жасамай тұр а сендер сол кезде ақпарат бердіңдер бізде бәрі жасыл керемет деп неге олай істедіңдер бізді не ақымақ қылдыңдар ма халықты жылой халқын мен жұмысшылар біреуі мәдениетке біреуі ұқсап жатады ол біреуі практиканы жасамайды ол басында тұр ана жерде жасамайды вообще жасамайды ол жұмыс барысы процедурасы жоқ онда департамент не өтіріп отыр облыста несі билік ғұмыры белгісіз болса оны ауыздан отырып айтасың осы жерде осы жерде тұр деп үш жерде тұр деп неге солай жауап берді ғой біз уже қондырып жатыр ол уже жасап тұр деп солай жауап берді ғой міне қарап отыр адамдар ал бұлар айтады испытание бір жылдан кейін белгілі болады дейді да ұл туа ма қыз туа ма дұрыс егер ол жасамай қалса тағы біреуін әкеледі тағы бір жыл біз жүреміз бір жылдан кейін анау жақсы дұрыс ақпарат бермейтін болып шығады иә сосын ары қарай не істейміз тағы біреу келеді ол да испытание тағы бір жыл қалай болады ал жақсы аппарат жасамайтын болып дұрыс көрсетпейтін болып шықты иә сонда жылдан сосын тағы біреу келеді тағы біреу тіпті практикасы болады деп тұр практика бұған дейін барып жасалынады жоқ бұл бүйтіп тұр ғой біз анықталмай тұрмыз бірдеңені қалай жасайды анықтай алмаймыз дейді содан кейін анықталады дұрыс жасамайды екен сосын дальше учится тағы кетеміз тағы жүріп оған дейін неше әкім ауысып кетеді сіз өзіңіз осы барсыз ба біздің елде ал қоғамды қаншама тыңдалымдар болады мына экология мәселесі енді біреуінде жоқпыз көшіп келдіңіз ба ғой ол сияқты жоқ енді не болса да бізге министр келгенде айтты ғой министр келгенде сіздер ана экологияны адам айтты бір адам тағайындаймыз осы жақта қала әкімшілігінің ішінде өзінің кабинеті болады осы жақта жаңағы үйді қарастырып дейді кәдімгі адам не сияқты аппарат сияқтысыз ғой бір жылға дейін белгілі болады үй тұрғын үй болған жер белгілі болады да сіздің қалай жұмыс жасаған қай жерде жұмыс жасаған тұрғын үй мәселесі шешілмегенше мен міндетті өзімде қаражат мәселеге жеткізген керек сондықтан тұрғын үй мәселесі шешілмеген барып шешу керек қой енді көп таңдап отырған атыраудағылар тұрғын үй мәселесі біздің департамент қарастырған ә, аудан әкімдіктері он үшінші пунктым бар еді иә заговаривать тек қоянды өлтірдім он үшінші пункт жаңағы аэрокосмический съемка аты қиын екен бір соны қазақстанның дейді сонымен түсіріпсіңдер қысқаша айтқанда не ғой жаңағы иә қысқаша айтқанда не ғой жаңағы ғарыштық сапар сонымен түсіріпсіңдер иә елу бес точканы молодец бірақ бір пример келтірейін жадырасынмен аэропортта бес карьер бар иә міне тұрғындар айқай шығар қайдан тұрғындар айқай шығар кеше жорға тоқтатты бір жерден жетпіс адам шықты келіп мында келеміз деп отыр любой уақытта кіргізіп жіберсек не болатынын білесіздер ғой олар неге енбеген екі микрорайонда бес карьер бар бір арық шеті жетпіс алтыншы жылдан бері келе жатыр ал оған айтасыздар сосын жерде соған дополнение жасап кетейін лабораторияға бір жауап бересіз сосын жаңа міне қала әкімі отыр маған барғанда дұрыс қабылдады жауап берді иә бірақ мен мындай сұрағым бар жаңа елу бес точканы маған көрсетші иә берші иә адресін айтыңызшы десем жаңағы не дейді топографический съемка дейді жаңағы немен дейді жаңағы координатымен дейді біз деген жаңағы не емеспіз ғой танкінің иә пушканың емес қой координатпен ататын э, дұрыстап адреспен бермейсіңдер ма ал сол болды бұл қолыма беріңдерші мына екі қолға ұстатыңдаршы жақсы бол барып тексерейін жаңағы елу бес точканы может ол жерді сендер тазалап қойдыңдар жаңағы сондай әңгіме болды ана халық қайтып төгіп қояды деп действительно халық төгіп қоятын болса онда бірге барып тексерейік та көзімізше жеткізейік тазаланды онда халыққа айтамыз міне тазаладық қой неге төктің деп сол оған сондай жұмысқа керек та бірігіп жасайық та иә сосын жерде жаңағы мына бізде трех сторонный меморандум дедіңіз қай пункт деп трех сторонный меморандум тоғыз тоғыз мұнай саласындағы мекемелермен да ішінде тоғыз мекеме мен қарадым ішінде санадым иә қателеспесем иә неге двухсторонний болып кетті түсінбей қалдым себебі мұнда мекеме бұрын былай өзі егісі келсе басқа подрядчик мекеме жалданғансы келсе өзі а бұрын тоғыз таран үйде үшінші сторона кім еді мен халық деп ойласам біздер далада негізі халық болу керек бұл үшінші жақ халық болу керек тексеріп қарайтын жұмыс жасайтын мусор төгетіндер біздер шын айтайын даладан ешкім төкпейді ғой тоғыз таран үй болған халық кіргіздің ойбай халық иә демалайын біздер неше жылдан бері мына экотекст деп иә алтын қара жерде бүлдіріп жатыр ауамызды құртып жатыр жыртып жатыр деп иә министрдің өзі келіп сол үшін сол сол министрдің келуінің арқасында мына бағдарлама пайда болып отыр мойындайсыз ғой иә енді келесізде бұл бүлдіріп жатыр қырып жатыр жойып жатыр десек неше жылдан бері бетін жаппай келатыр бұған заңдастырып бетін жаптып жатсыңдар да екі мың жиырма екіден бастап бұл жауып жатыр енді екі мың жиырма екіге дейін бүлінген не істеген жер қайда ол үшін кім штраф төлейді кім жауап ол бір базис ойын туралы базис ойын туралы мына менің халықтың үйіне тақалып тұр мынау дейтін осындай осындай мынай өңдеп жатыр негізі бұл лаборатория деп ашылған сарапеттік тіркелмеген осылар бұл өңдеумен айналысып кетті деп иә көздеріне шығып ауыздарына кетіп кетті иә оны келдіңдерде тағы заңдастырайын деп жатырсыңдар санитарлық зонамды белгіле деп айтты дейді одан әкімшілігі солай айтқан ғой соңғы ақырдағы бұл санитарлық санитарлық зонасы қалай белгілейді іргесінде үй тұрса үйді өртей ма көшіре ма или өзінің шаруаға тартып ала ма енді біздер заңсыздықтар көрсетіп отырсақ сіздер ол мекемені сол заңын дұрыстауға заңдастыруға қарай неге ықпалдысыздар неге көшіріп жіберу дегенді ойламайсыздар мен соны түсінбей тұрмын содан үстіліп айтыңдар кім мына ар енді бір шал кетті ғой екінші шалына енді бұны бұлар ашып қаржанды ол кеше па иә иә жылауық бала ойлап қараңдаршы біз сіздерге ауыздар әкеліп беріп отырмыз міне ластап отырмыз сіздер оларға талап қоясыз ол уже заңдастыра бастайды да санапеттен алмаған документін алып азын алып қалай ол мен аудан әкімінің орынбасарына сұрағым беріп тұр сол не болды сол сайтаның жобасы белгілер ма белгілемесе ол мекеме тоқтату керек қой жұмысын сол сол туралы жауап беріңізші сіздер талап қойдыңыздар олар сайтарыңыз оны белгілейді хатпен соңында соған қандай жауап берді белгілемей жұмыс жасай бере ма талебін сонымен көрсетіп көбере бере ма қалай мен түсінбеймін вообще сіздерді ғой мәселен аудан жеңіл әкеліп бергенде жұртбай басқаша қыласыздар білмеймін естіп келген қазіргі таңда қандай жұмыс ол енді не істеп сіз өздеріңіз сіз сайттарды неңізді қоршау алмақ қоршап едіңіз ғой иә олар нағыз жауап берді сізге сіз жауап беру керек біз қоршай алмаймыз деді ма нағыз аудан әкімшілігінің полицияға жібердіңіздер хат жібердіңіздер санитарлық аумағыңызды белгілеңіз деген хат жібердіңіздер сіздер біз уақытты қателеспесек мартқа шейін болу керек айына дейін аудан әкімінің осы есебінде айтты міне аудан әкімінің есебінде міне біздер оған санитарлық аумағыңды белгіле деген хат жаздық аудан әкімі сіз енді любой мекеме санитарный защитный зонасын белгілеу керек қой иә сол не істеді белгіледі ма не істеді сол хатта жауап қандай сэстен сұрау керек не істеді сізмен сэсқа барады ғой енді мен сэстен барып сұрап соны алып келейін ба мен сендер үшін мен жұмыс жасайыншы соны қанша уақыт болды оған дейді оны айтқанына қанша уақыт болды сіздер дейді неге талап етпейсіздер бізде емес шығар проверка прокуратура шығар жоқ именно аудан әкімі айтты біздер мына ненің мүмкін через прокуратура шығар өзінің жаңағы аумағын санитарлық несін аумағын белгіле деген біз хатпен соның жауабын күтіп отыр ертең март айында жауабы келеді әрі қарай жұмыс жасалады содан кейін ол ол жерде тұра ма тұрмай ма деген а бірақ ол мекеме жұмыс жасап жатыр ол мекемеге талепке тапсырма беріп жатсыңдар ол мекемеге келіп наурыздық жасатып жатсыңдар ол әлі бар жоғын білмейтін мекемеге білмеймін мен неге сонда кетіп бара жатыр алып қалайық деп отырсыңдар мен түсінбеймін мен шығар ештеңені неге тоқтатпайсыңдар ауыздарына салып беріп отырмық қой енді кім крышасы айтсаңдаршы мынау крышасы сол крышасына шығайық біздер бәріне жамандасып қойдық қой айналайын бәріне жамандасып барлық әр әр өзінің өмірінің бір өлімі кірсін кірісім анықталған арқылы сіз оған екі үш жылға дейін алиментке деп неге тапсырма бересіз керек оған әлі дейін іс жүріп жатқан адам ғой түсінемін үш жылға дейін алиментке неге қойдықордалықтан көзіреу әнуар мырза позицияны эко ордалықтан шетке шығару керек болды трансферс бұл мұнайды қайнатып бұл пәтер жарамайды пәтер қайсысына шайқай жатыр ол миданды ауаға лақтырып жатыр болды бұл бензин мұнайды қыздырып өңдеп отыр ғой сіз бензин шығаратын болса осы жерден сексен шақырым жерде несі бар ә, жыланабақтан ере сондай жерге барып қыздыратын қыстадың несін сол шектен тартып нені мойындап енді экатекс туралы экатекс міне қара жиырма екіден бастап бетін жауып жатыр оған дейін ашып тұрды иә. он жыл бойы бізді ұлан ғой ол үшін қайда айыппұлдайды ол закрытый тип бұл әдеп бірінші категория тағы да айтамын закрытый тип ол ауаға пестицид топырағын даже ана қазір ненің жидкий түрін бетін жауып жатыр ғой картаның бетін иә а қазір бер жағында қою түрі бар пестицид дейді топырақ болып жел болған бізде құлсары қашан жел болмай ғой аспанға ұшып құлсары қарай әкеліп жатыр ол, ол да жабық болу керек шынында керек ертең ананы жауып болсын оған да кірісеміз оның да бетін жапқызамыз астында ертексін тексереміз мына шылап жатыр ғой мына аршат станасында мына жол кеше жаңбыр күні бардық біз аудан әкімінің аузынан естіген еді марттан бастап ол жерді уже тазалау жаңағы ремонттеп жұмыстар жасалады иә содан кейін біз бардық не істеліп жатыр барсақ мына жаңбыр күні кәдімгі погрузчик өткен не өткен іргесіндегі топырақтарды алған біреулер тасыған қалай көрмейсіңдер мен сол жерде қазір бір қашық топырақ алып жатсаң жетіп келесіңдер ол жерде болмайды мусик ұстауға болмайды іздеп жатыр видеосын түсірдік кім қадыржан отырсың өзі группада салдық қой трактормен кәдімгі өтіп топырақ тастаған анау ұштан алған анау ұштан алған енді ол радиационный топырақ болса ол топырақты қайда апарып кімнің үйінің төбесіне апарып салды ол а оны неге бақыламайсыз мен сіз айтасыз осы жылой ауданына тағайындалған сіз ана аппарат сияқты бір жылыңызды өткізіп үйіңізді бәрін алып алыңыз сосын барып айтыңыз да сіз мына аппаратта белгісіз тұрғы жаңағы үй тұрса бірақ ауыздарын толтырып айтады қай қай әкім есеп берсе соны айтады ауыздарын толтырып осындай жерде ана жерде біреу тұр мына жерде біреу тұр аппарат ал бұлар айтады бір жылдан кейін тағдырларын шешеміз дейді да жоқ енді кім олай бар сөз Жоқ, жоқ, сумаят кейін а болады. А кейін біз қолдану Әлі анықтамасы тревога соқпасы. Жоқ, жоқ, осы жерде отқа бұл жігіттер отқа мына отқаны мына жерден өткізіп жатыр бізге жаңа айттым заңдыларды қандай заңдылығымен ережесімен мына тиісті мына департаментке экология саламыз сөз қосымша әнуар мырза енді мынау біз жылой халқы шырылдап шырылда айтып жатыр егер біз айтпағанда сіздер үндемей отыра бересіз ба мына қазгидромет бәрі сіздер бұған шейін өз тараптарыңыздан неге бұны э, қарамадыңыз бұл әңгімені неге э, қозғамадыңыз деген сұрақ туындайды енді мынау сізге мынау мен ауыл облыстық департамент десе біздің ойдың келген бір жылдан бері біз таппай жүрген азаматымыз осы екен егер біз мысалы мен жылой халқының атынан айтамын айтпай ма сіздей адам бізге эколог керек емес бізде жойда біз өткенде арнайы жылойдың экологтарын жинадық жұмыссыз бізде керемет керемет экологтар бар егер сізге үйіңіз жайлы болмаса не болмаса сіз өзіңіз абзалы жастар иә кетіп қала қойыңыз ол бізде жылойда сіз мынандай жұмыс жасай алмаймыз өйткені біз біздің жылойдың халқы өте талапшыл ертеңгі сіз мына күйіңізбен жасай алмайсыз абзал өткенде мен екі үш тыңдалымға келгенде сіздің облыстан келген мамандарыңызға біз осы жылойдың халқы айтып жіберді облыстағы басшылығыңызға айтыңыз үш рет па төрт рет па біз осылай сәлем деп айтып жібердік тағы өзінің блокнотына жазып алып кетті соңғы келгенде ә, э, компанияның аты еді сонда сізді теңгизде жүр деді ә, жойдың жағдайы келіспей жатқанда теңгизді көктей теңге берсіз ба сіз жұмыс өңірде не жылойдың сексен бес мың халқы сізге адам емес па сонда жұмысыңыз болса онда кеңгезіңізге кетіңіз сіз неге басқа адам келсін сіздің сол экологияға теңізге кетіңіз сіздің жекеңізге кеше мен мына неге көл жағаға мына акиматтың атына мусор төгіп жатқанын жібердім да видеосын бәрі көрдіңіз э, иә шарасын қолданамын қандай шара қолданды естідің алдындағыдай тұрсыз иә оны көрдіңіз ғой арқалап халыққа жіберіп көрмесін отчет шығарып салу керек қой сонда ол жерде қандай құқық бұзу ит жатқаны бізде қандай жоқ трафик қарайсаң өзі бастан мысалы мына жетінші ауылдың туалеттері үйдің ортасында екенін білесің да осы жерде мына ескі ескі туалеттері осыларда ортада сонда сол жердің қоқысын алдыңдар да көлдің жиегіне төктіңдер жақсы білем одан кейін жаңағы бизнестің алдында сіз экологсыз адамдар халық түсетін көлге қоқысты не қорғанып төгуге бола ма сіз айтыңызшы сіз айтсаңыз осы жерде нүктесін қоя алайық болады ма болмайды енді қоқыс жоқ қой жерде тек бір екі линолеум бар екен жоқ линолеум емес сен қоқыс деген сен ана ескі топырақ бар жерден топырағы тастарын әкеліп төктің беттегі мешогын несін алдың әлеке сол жерде тұратын тұрғындарға енді сұрауымыз керек сондықтан мен айтайын иә кеше тағы воскресенье күні тағы да жел соқты тап топырақ төгіп қойғанның бәрін жеп қойды сол мына тастың мына отходтың мына бетонның бетонның қақайсығы төгілген жерлерді сол күйінде тұр ұстап желді сондықтан бір жақты қарамай ақ қой ол артында линолеум тазаланды бір yine neyse, sadece şey yok, bana siz, sizleri değil, жоқ інім сіз не айтып отырсыз біз сізге аузыңызға салып беріп отырмық бұл әңгіменің барлығын. Сіз айналысуыңыз керек бұл жылойдың жағдайымен, экологиялық жағдайымен сіз айналысуыңыз керек. Сіз келесіз де қазір әлиге айтасыз, санапет бар дейсіз. Бұл сіздің айтатын әңгімеңіз емес бұл жерде жаңа айтты сізге сіз айтасыз қалалыққа мен хат жолдадым деп барлығын сіз өзіңіз шешуіңіз керек мен жол, жол, жол саласында жасаймын біздерде мысалға асфальт салғаннан кейін кәмәли бір минут асфальт салғаннан кейін бізде ана шоттарды алып тастағанда бір түнге біз шотты анау дұрыстап тегістеп кесіп тастаймыз да бір түнге тастаймыз сол кезде эколог келіп қалса бізге бәленбай миллион анау үшін штраф салып тастайды бүтінге тастап кеткенге біз соны бүтінге қалмас үшін түнімен жүріп ананы тазалап барлығын алып кетеміз экологтар сондай а сіз келесіз де біздің жылойдың жаңғыз көлі ә, құлсары қаласын соны бүлдіріп жатқан затқа жайбарақат отырсыз ол сіздің айтатын әңгімеңіз емес өлген ит жатыр енді ол строительный отход деген бір ауыз сөз строительный отход деген оның ішінде краска деп бүкіл бәлен пәтердің барлығы жатыр ана шлакобетонный ә, э, тастар жатыр строительный отход деген тіпті суға э, мүлдем салынуға болмайды жоқ соны ешкім шаруаға төсемейді ғой бір әкім бар қотыр жеп шаруаны төсемейді ластап болды мына айтып тұр хатшыларымыз біз енді департамент эколога тазалау жұмыстарын жүргізбей біздің контрольшылар бақылау біз міндетті жергілікті атқарушы органдарға кодекс бойынша талдауға талдаулар қарастыруға жібереміз оны өзіңіз жіберіп онда сіздің қажетіңіз жоқ группада отырып өзіңіз жақсы менде енді осы сұрақтың жауабын алғыңыз ғой тағы да бір сұрақтар бар қосымша мені тағамбергеніңіз бойында эколог сіздер тұр да так жұмыс жасасаңыз халықпен күнде халықтың арасында болатын болыңыз мен осы мұхтар мен қоғамдық тыңдауға қатыстым қайда көп дейді егердікі басқалар жоқ кетіп қалды дейді осы жерден табылатын ол рамазан үй жоқ үй жоқ болса аудан әкімі осы жерге басқа жердің әкім болып келсе қазанаттың орнына оған кәсіпте орын алып бересің сондай болса да мына кісінің жерін табылатын сіз мынандай қара костюммен жүрмеңіз құсыңызды пара шаң көрінбейтін жерге барып жойды ағалар сен табиғатын қай жерде қандай карьера бар екен жаңағы деп құмын алып карьера жасады деген ол тоқсаныншы кеткенде тасыған құмдар оның алдында мына мигрант қалғанда сексен сексен үштен бастады сексен үштен сол жерде топырақтасқан карьер оның бәрі соның егіп жатқандар нелерін жақын жерде тазарылып енді соның зардабын біздер көріп отырмыз екінші мәселе аудан әкімі қаланың әкімі жаңағы көзіңіздағы топырақ төгіп жатырмыз төгіп жатырмыз дейсіңдер мен сендерге ұсынысым тыңдасаңдар миымен ойлап қараңдар мен жиырма жетінші үйді бұзып жатсыңдар ғой сендер железо бетонный желе жаңағы комбинаттан ала алмайсыңдар жиырма жетінші үйдің панельдерін Koldun тұрғызыңдар topuzumdan tüketsin. тіреу pirinç aldım. Sonra çayırmaydı da toprak Ana toprak Sonra Ne sizin ben Gece памперс ilk tercih tüketini мына Kaynadım. жеке алған несі ішінде панельдер панель тұрғызыңдар тұзғыртында бір мекеме жүктіңдер даладан келген емес жергілікті мекемеден қазкомсервис салып жатыр асфальт қаратоннан салып қандай сапалы асфальт оған дейін қаяғы бір қаңғашып асфальт оның несіде жоқ мына абай мектебінен бітпей жатқан қасқырың сол жамбылдан келіп салады неге өзіміздің жергілікті мекемелер салмайды сондай нелер әйтеуір бір дұрыс жасамаса сен ана жерін дұрыс жасамадың давай жаса дейсің ана жерден институт не бірақ ана тоқтай тұрыңыз мына сіз айтып отырсыз ғой жиырма бетонды иә дұрыс біз білеміз салуды бірақ ол қалында су келгенде ол үйде бұзылған жоқ үй кеше бұзылды кеше қосымша айттым ғой кешегі желде шегіп кетті деп сол бұзылған үйдің бетонын апарып ұстаттық топырақ ол жерде мүлдем ұстамайды қазір бізде фото видео отчеттар бар мына жиырма жетінші үйдің бетондарын апарып қамыскөлдің жағасына апарып қойдық нені жақты шайып кетпесін деп одан бөлек мана сарайшық деп жатыр сарайшықта махамбет ауданында төрт жарым километр жерге мына жаға бекіту жұмыстарын таудың тасымен жасап жатыр соны айтып отырсыз ғой сіз негізгі құлсары қаласының он километр жеріне мына құрсай қамыс көлінің жанына он километр барлық ұзындығы сол жерде осындай таспен жаға бекіту жұмыстарына жобасы жасақталып жатыр қазір жобаның ә, жобамен мамыр маусым айларында сараптама иә сараптама ол ол мәселелердің бәрі біздің ә, күн тәртібімізде бар жобаның ә, бастапқы ертең эскиздер соң тұрғындарға әлеуметтік желіге шығаратын боламыз тап сондай жолын тұрғызады жүзеге асырады бұйырса екінші сұрағым қамыскөлде высоковольтный он мың киловатт істеп жатыр ғой высокий жиырма екі метрлік қайда қарайды сол иә қайда қарайды қай жаққа барады көлдің тұрған высоковольт мына газпромға барады газпромға уфоға кулсарийский уфоға اه жерден барлық естіді сол нені қазпұрам қаншама жылдан бері жасап отыр осындай су кіргенде ана бекіту жұмысын жасау керек топырақты күтінбестей шебін тас ана шай кетпейді қазір кісі айтып тұр біреу өткенде қамыскөлде құстар бар судың ішінде тұр ғой сол газпромға баратын иә тридцать пятка ма иә иә сіз десятка деп тұрсыз ғой енді высокий деймін ол тридцать пятка иә газпромға баратын жуанел соның асты жылма жыл жер қураған топырақ төгеді ал будили соған дұрыс тапсырма беріңіз мына жаққа неге вагонға қарай кетіп бара жатыр қырылып бекітіп жатыр ғой сол дәрілерін шегіп жүр сондай қылып бекітсін тарих мекеменің салындар осы жерде экология соның екінші сұрағым біздер мына мен осы құлсарының тұрғынымын жоқ балас ауылында тұрамын бұрынғы кәрелдің орнына осы аудан нелері балалар ойнақ алаңы салып берген футбол соны айналдырып біз биыл сол жоқ балаусар болып бала шағамызды талаймыз айналасында білесіз ғой сіздерден сабақ сұрап сол қоршайды деп жатыр ел соңы атында жерді топырақ кір, қадыржан ануар мырза жаңа айтып отыр ғой сол жерге топырақ құйып берсең бір елу сантиметр бір метрдей сол жерді тесіп жақта ауыл болып біз өзіміз іздейік дейміз жасағымыз өз күшімізбен сонда техника керек болған ауыр техника тегістеу сондай көмектессеңдер соның тағы бір мәселе содан кейін мына былтыр микроэнда брусчатканы бұздыңдар ғой олар қайда кетті жкх шаруа жкх иә шаруа енді бері қарай бұзасыңдар ана анық кімнің шәкірдің несі керек емес брусчаткасы кубадан ба соған сол түскен бұршақты сол жаққа көткізіп бердіңіздер. қай енді мына жетінші бері қарай бұлар әлі жасамайсыз оны бұршақ ауыстырмайсыз оны ешкісін жерінде қаланың бар ма тихо бар ғой былтырғы көшеген жерде мына жетінші ауыл микрорайоннан бастап көшеген жерде тағы арасында қара жердегі бұршақтың сызықтары әлі жатыр мен алатын деп күн бір қарадым соны алып тазалау керек тырмалап тасын соған адам шығару керек қала ма ана көрсетіп тазалап кетсін